going down. مرحبا بك في موبايل ليجندز خمس ثوان حتى يصل الخصم إلى ساحة المعركة اسحقهم انطلقت جميع القوات أنا في قمة العالم رائعة أعطني الكرة رائعة أعطني الكرة هاي ركلة رائعة أعطني الكرة الضحية الأولى Fair! أشعر بذلك؟ الحليف هاي ركلة رائعة أعطني الكرة آسف Yeah! Empire! أنا في قمة العالم انسحاب أتشعر بذلك؟ انسحاب قام الفريق بتدمير البرج أو آسف مشترك انسحاب بسرعة تم إيقافه آه، إنها كارثة تم تدمير برجنا ابدأي الهجوم العالم قتل ضخم تم قتل بتدمير البرج ركلة رائعة أعطني الكرة أتشعر بذلك؟ قتل الحليف السلحفاة ركلة رائعة أعطني الكرة تشعر بذلك؟ تم قتل العدو تم إيقافه لقد قتلت عدوا قتل مزدوج قتل ثلاثي ابدأي الهجوم لقد قمت بتغيير البرج أطلب الدعم الوجه قتل ثلاثي أتشعر بذلك؟ قام الفريق بتدمير البرج هاي ركلة رائعة ابدأي الهجوم أطلب تم قتل العدو تم قتل العدو قتل مزدوج ابدأي الهجوم أنا في قمة العالم أطلب الدعم قام الفريق بتدمير البرج متشوش عظيم قتل مزدوج قتل ثلاثي تم المس